Se me ha ido. Si no Pero, ¿dónde está la cámara? A ver si me voy a ir por aquí. Entonces, que me he acercado <laughs> mucho al otro. lo que hay, chavales. Hay que probar. Y si te levantas, y si te caes, te levantas. No lo intentéis en casa. Este es un vídeo grabado por un profesional que se dedica a esto. Por favor, no intentéis estas cosas en casa y se os ocurra fabricar nada similar.